entendo como funciona. Ah, minha irmã, a mais nova. Porque, para quem não sabe, eu tenho duas irmãs. É a mais nova e a mais, mais grande, né? só que eu sou mais velha. Coisas de irmã mais novas, parte 1. Olha que eu escondo, bem escondido mesmo. Eu escondi meu croft debaixo da cama e em vez que ela fica vasculhando minhas coisas. E ela, isso que ela fez, ficou fuçando as minhas coisas, procurando. Ah! Eu achei o cross daquele babaca. Ah, ah, ah, eu vou pegar esse dinheiro todo. É. Olha aqui, ó, eu tô com seu cross. Oh, eu vou te pegar você. Ó. Oh, vou puxar o seu cabelo. Oh, eu vou te dar um murro. Eu precisa aprender a não ficar pegando as coisas dos outros. Não. Não. <laughs> Não. Não. Viu? Foi por sua culpa. Você que quebrou. Você me empurrou, eu fui cair e quebrou, rapaz. Você me respeita. Eu só não te bato porque eu não sou covarde, entendeu? Só não te bato e também eu só não te bato porque se eu te bater, a mamãe veio bater em mim, entendeu? Porque você é a mais nova, santinha, e não sei o que lá, né? Hum, vou embora. Ué, você não vai pegar essa croft, não? Quer saber? Fica com essa merda aí pra você, que eu não vou ficar. É, eu também não vou ficar, vai ficar aí. Vai que alguém vem e pega, né? Ô mãe! Oi, Matheus! É, minha irmã aqui, essa menina aí, foi, pegou e quebrou meu cofre. Você acredita? Ainda tá cheio de dinheiro lá. Olha, você respeita a sua irmã e deixa ela mexer nas suas coisas, entendeu? Respeita a sua irmã, senão eu vou te bater e te pôr de castigo. Fim. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a sua notificação e me seguir nas redes sociais TikTok. Eu acabei de criar lá é, um TikTok. Eu já tô com oito seguidores. Se vocês quiserem dar uma força lá. E no Facebook também. Eu criei um Facebook, já tô com 116 amigos. Vai lá e me ajuda a bater 200 amigos, beleza? Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a sua notificação. E valeu, falou e fui!